Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad underscore 81 Di video kali ini saya Sedang melakukan pembersihan Cabai rawit hijau Ini banyak rumputnya bos ini hasil kocoran kemarin ya minggu kemarin sudah ada perubahan yang signifikan ya hmm. ini kalau bocorannya terus ya minimal seminggu sekali wah nendang bos cepet tinggi hmm. ini baru seminggu lah insya Allah kalau tidak ada kendala besok kendalanya pasti hujan karena lagi musim hujan kita kocor lagi kita gunakan MPK ta tahun kita aplikasi dengan natural natural untuk pertumbuhan biar tambah greget <laughs> mantep kan bos hmm. <clears throat> cuaca tidak menentu dan tiap sore hujan jadi kita lakukan pembersihannya agak terlambat karena ini bukan pakai mulsa jadi harus menunggu tidak hujan kalau hujan waduh repot ini untuk daun sendiri saya sukanya itu tebel sekali tidak akan tahan lah dengan penyakit insya Allah. setelah pengecoran kedua nanti kita lakukan penyemprotan hamanya karena hama juga diperhatikan ya nah <laughs> ini canggul saya daunnya tebal kan bos mantap saya membersihkan ini pakai cangkul jadi rumput yang di sini kita keruk ke bawah nanti kalau sudah selesai baru kita semprot yang bagian ini kita semprot setelah e, rumput mati nanti kita <laughs> naikkan lagi tanahnya begitu bos biar agak tinggian dikit ini gulutan atau gulutan eh, lah bahasa Indonesia kan, cabenya tinggi nanti wah lebih dari semeter sekian dulu video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment.